Ciao ragazzi, la volta scorsa mancavano un sacco di giochini da recensire e quindi eccomi qua di nuovo. Allora, mancavano i nostri bei Pop Cycles, uno, due e io ce n'ho anche uno blu. Questo l'ho aperto, beh li ho utilizzati già tutti quanti dato che è passato un po' di tempo e quindi posso darvi una recensione anche un po' più veritiera e, e, con più esperienza, diciamo. <laughs> allora, Pop Cycles allora, io li ho presi non solo per la loro vibrazione, perché comunque vibrazioni qua non mancano, ma per, perché amo i loro colori fantastici estivi, sono, eh, rappresentano dei gelati e quindi per la creazione di contenuti assolutamente eh, mi divertiva tantissimo l'idea di utilizzare anche questi colori, immaginavo già uno scenario, avevo diverse idee per fare dei video, ma se voi non fate dei video comunque magari vi piace l'idea di di utilizzare qualcosa di colorato, di divertente. Allora, eh, hanno se non sbaglio eh, 11 eh, eh, programmi di vibrazione, la vibrazione è super forte e non ci sono vibrazioni mh, mm, poco intense, devo dire la verità, perché alle volte io preferisco avere una vibrazione un po' meno intensa, ma diciamo che in quel caso non prenderò questo giochino. Nel momento in cui eh, voglio qualcosa di più forte utilizzerò questi. Eh, c'è soltanto un bottone, semplicissimo, accensione e eh, spegnimento. Ehm, per caricarlo si carica da qui sotto. Si tira via il bastoncino e qui abbiamo, abbiamo un buchino che è debitamente mm, protetto sono tutti quanti eh, antischizzo, ma non sono waterproof, quindi nessuno consiglia di utilizzarli in vasca, ma senza dubbio potete utilizzarli in, in doccia, io l'ho fatto e non è successo nulla. Quindi la carica è qua, si accende la lucina quando è carico, quando sta caricando lampeggia. Gli altri due sono gli stessi, cambia soltanto il colore, quindi scegliete quello che fate, meglio per voi, quello che vi piace di più. Al flag lui. Lui si chiama Naughty Candy Hearts perché ha un cuore e c'è scritto qualcosa di monello, Naughty monello sì. In questo c'è scritto spank me. Spank me significa scolacciami allora, um, mi piace tanto il fatto che sia in silicone, che non sia in metallo, ne ho diversi in metallo che comunque adoro ugualmente, ma questo potrebbe assolutamente fare per voi se siete alle prime armi e anche volete fare un po' eh, anale, un po' vaginale, tenere questo e essere penetrate per via vaginale potrebbe aiutare perché a differenza di quelli mh, mm, eh, in metallo eh, questo un pochino riesce a comprimersi, è un po' più soffice, diciamo che eh, non siete ancora abituati, avete paura, ehm, assolutamente questo potrebbe aiutarvi. E mi piace tanto il colore e io l'ho voluto semplicemente da aggiungere alla mia collezione. Mancavano anche loro, poverini, quelli che non vibrano. Quelli che non vibrano. Allora, lui evitando di spaccarmi le unghie. Ah, <laughs> Facilissimo, si tira su così e voilà. Anche lui stesso tipo di silicone del plug che vi ho appena fatto vedere. Mi piacciono i colori, come sempre anche qui, anche se questo non è a livelli, a differenza di questo. La misura è, eh, è giusta, eh, non è enorme, è abbastanza contenuta quindi potrebbe eh, assolutamente esservi d'aiuto se siete alle prime armi con il sesso anale appunto e, ehm, av avete passato lo step dei primi anal plug e volete iniziare con un po' di penetrazione eh, ha, ha la, sua, la, sua, ventosa quindi si può attaccare nei posti più impensabili e, ehm, e mi piace tantissimo la, il fatto che non sia troppo grande, eh, in modo che eh, coadiuva comunque il piacere se vuoi qualcosa che eh, non, non, sia troppo forte ma che comunque ti stimoli. assolutamente si arriva all'orgasmo anche con questo, però eh, appunto se vuoi andare di grado in grado, come a volte succede a me, iniziare da poco per poi ehm, <laughs> crescere, eh, crescere il piacere ma anche la resistenza, Bi bisogna avere la resistenza. Se ti uccidi con, ehm, con, i, con, i, toys, magari poi non hai più energie per il tuo fidanzato, lì quello diventa un problema e noi non dobbiamo assolutamente fare in modo che questo accada, altrimenti poi pensano che ci sia qualcosa di sbagliato in loro o nascono complessi. Quindi non tiene la mia mano perché ho la mano troppo piccola e... <laughs> Quindi per il resto, ehm, in generale, eh, mi piace, l'ho utilizzato Mm, l'ho utilizzato sia per via anale che vaginale e devo dire che la sensazione è molto piacevole. E quello che mi piace mm, più di tutto è il fatto che sia liscio. Io per esempio non amo tanto i dildo con eh, le vene in rilievo perché piuttosto che stimolarmi alcune volte mi grattano, mi danno fastidio quindi preferisco sempre quelli lisci e vi, vi consiglio di mettere in considerazione anche questa cosa, magari vi piace, magari no e se non vi piace questo fa il caso vostro. Fabulous! L'ho preso soltanto perché amavo il rosa all'interno e il trasparente fuori e dato che appunto mi piace giocare un po' con i colori, eccolo qua. L'unica cosa differente è che è leggermente più eh, più largo eh, di circonferenza rispetto a questo. Silicone, quindi molto facile da pulire anche questo. E versatile, non è né troppo morbido che troppo morbidi poi sguisciano via e neanche troppo duro quindi che potrebbe dare fastidio Pride. Eh, adoro il suo nome, adoro i suoi colori e adoro l'idea di poter eh, fare delle challenge con i miei fans con lui. Questo è divertente semplicemente se uno vuole giocare in qualche modo, eh, non so, giochi di ruolo, dove si sceglie in qualche modo il livello a cui bisogna arrivare, in tantissimi altri modi. È un gioco a livelli, si potrebbero fare delle scommesse su dove si arriva. Io credo di poter arrivare al verde. Non so, viola. Con la ventosa. Ui! O semplicemente come, come un qualsiasi altro dildo. Ok, non per essere ripetitivi, ma lui è il succhia clitoride più carino che io abbia mai visto. <laughs> si carica sempre da queste due qui sotto. Tadan! Ah sì! Flamingo! Effettivamente il nostro flamingo non poteva mancare. <laughs> Between those toys. What's the best for squirting? Dunque, tra tutti questi giochi qual è il migliore per squirtare? Direi che Lush è Tu mi fai girare sono tra i primi in lista, sicuramente. Questo è uno dei giochi che io amo di più non soltanto per, eh, perché lo posso utilizzare tramite i suoni, ma perché appunto l'applicazione che ti permette di controllarlo tramite remoto apre veramente un sacco di possibilità all'interno della coppia. Si può usare a lunga distanza, nel, nel senso proprio eh, tramite paesi differenti, quindi semplicemente collegandosi all'applicazione, oppure a corta distanza Adoro la sua forma, questa curva che c'è qui è ciò che va a stimolare direttamente il punto che normalmente eh, si stimola per, ehm, per lo squirt, quindi potrebbe venirvi la sensazione e non spaventatevi se succede assolutamente, anzi eh, lasciatevi andare e liberatevi. Altra cosa che ehm, che ho notato e che mi fa davvero impazzire è che oltre ad avere una stimolazione interna, anche tutta questa parte vibra e quindi ti va a stimolare oltre che la parte interna anche il clitoride eh, fino a su. Questo qui è il trasmettitore che appunto serve per prendere il segnale e anche lui <laughs> risulta davvero utile. Lo consiglio davvero eh, per tutte le coppie che abbiano voglia di fare un po' qualcosa di diverso, oltre perché è davvero molto piacevole per noi donne eh, perché risulta versatile in tantissime condizioni, si può utilizzare eh, facendo dei preliminari con il tuo lui o lei che sia e comunque avere qualcuno che si preoccupi di te. si può utilizzare semplicemente per eh, giocare in qualche modo, eh, per fare del teasing, insomma anche prima di arrivare a casa eh, tramite l'applicazione. Eh, si può utilizzare durante il sesso senza troppi problemi, anzi il fatto che sia interno e sviluppato verso la parte alta non, non dà fastidio se si vuole provare magari sesso anale insieme a questo. Si carica anche lui da questo buchino che c'è qua lo enciufi e voilà. Qui c'è un pulsante che è il pulsante di accensione e anche lui ci dà il segnale della carica, eh, mentre sta caricando lampeggia, quando è carico invece si ferma. Ora io l'ho acceso perché voglio farvi vedere la mia applicazione remoto. Allora, questa è l'applicazione. Qua abbiamo il nostro Lush da Nikatoi eh, mi dice che ho un po' la batteria scarica. My patterns. Allora, <laughs> io puoi creare i tuoi patterns, quindi i tuoi loop praticamente. Io ne ho fatto uno, puoi scegliere, uff, guardate. Eh, ne ho fatto uno che si chiama Resist Till Go Down, quindi devo resistere, eh, resistere fino a quando non smette ed è soltanto vibrazione, questo è ro eh, rotazione e vibrazione. Puoi scegliere eh, con quale, cioè, quale velocità di riproduzione vuoi <laughs> per il gioco, quindi se lo vuoi fare per 0.25, 0.5, per 1 che è la velocità normale con il quale viene registrato oppure se è più veloce. Qua ci sono dei pattern già creati da loro. Puoi creare una playlist, eh, puoi metterti degli allarmi, non so se vuoi svegliarti la mattina in questo modo. <laughs> puoi mettere la musica, scegli la musica e lui vibra a suono di musica. Vediamo. sound si può fare con la voce, quindi a, a, a, <laughs> voilà, fatto, ok, ok, usciamo, usciamo, usciamo, remoto, se si clicca sul remoto si decide sul momento che cosa succede, quindi noi mettiamo float per bloccarlo, altrimenti va subito giù fa solo questo. Se noi mettiamo float, lo alziamo e rimane, uff, rimane costante. Long distance, io ho aggiunto Steve Mori, si possono aggiungere altri utenti in modo che, eh, che loro controllano, praticamente si troveranno davanti questa schermata e potranno giocare con, eh, con te a distanza. E qua ci sono poi altri pattern creati dalla community, immagino, che si possono sperimentare. E vedi, uno si può addirittura aggiungere due vibratori, si può fare vibrazione e rotazione, vibrazione e contrazione. E voilà. Questo è tutto.